Nous sommes ici, au bout de la rue de Castelnau, avec la rue Ogolvie juste de l'autre côté de la clôture. Comment désenclaver et unir le quartier, le district de Parc Extension? Enlevons simplement cette clôture, exigeons un passage à niveau et permettons à tout le monde du quartier de Parc Extension de circuler d'est en ouest.